Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə əncir mürəbbəsinin pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə ənciri təmiz sərgəl şəkildə yuyuruq, qabığını soyub aş süzəndə gözlədirik bir qədər. Suyu tam çəkilir. Baxın bu şəkildə tam soyulur. Tez soyuya da bilərsiniz. Yəni o zövqlərdən asılıdır. Bişirəcəyimiz tasda mən 4 kilo əncir götürdüm. 4 kilo əncirə 3 kilo şəkər tozu götürəcəyəm və 4 stəkan su əlavə eləyirəm. Şirəni hazırlayıram. Şirə artıq qaynara düşdü. Qazın altını söndürürük və əncirləri ehmalca şirənin içinə əlavə eləyirik. Baxın bu şəkildə əncirləri hardasa bir 15-20 dəqiqə şirədə saxlayırıq. Şirədə saxladıqdan sonra qazın altını yandırırıq. Çox da gür olmayan odda 20 dəqiqə ərzində bişiririk fasilələrlə. Əziz izləyicilərimiz, artıq görürsüz mürəbbəmiz hazırdır. Mən onu 2 dəfəyə 20 dəqiqə olmaqla bişirdim. 5-10 dəqiqə fasilə verməklə. Cəmi bişməyinə 40 dəqiqə sərf elədim. İndi isə kəfini də alırıq. Kəfini də aldıq. İndi isə soymağa buraxırıq. Bankalara soyuduqdan sonra yığacam. İsti-isti yığmaq düzgün sayılmır.